Bora, Rita! Jump! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que vou ficar de boa? Pegando outra vez, você ficar com outra pessoa não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito eu bebo cerveja. Bora lá, Ou Não, já despecei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô solteiro na Nath Cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto som do paredão toca, cê gasta seu batom. Eu bebo, cerveja, eu bebo, cerveja. beija Quando do paredão top, e gasta seu batom de cereja Eu bebo, cerveja, eu bebo, cerveja. beija Ai, gasta seu batom de cereja Bora pouquinho, bora pouquinho. bora já Jaldo eu bebo Cerveja, quando sou do paredão toque se gasta seu batom de sereia Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, menino Rapaz, eu tenho certeza que alguém